असलकम मेरा नाम है मोहम्मद दानिश और मैं आप लोगों को दूंगा वंडर शेयर फिल्म मोरा की ट्रेनिंग इस ट्रेनिंग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप फिल्म मोरा के अंदर वीडियो के अंदर टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं फिल्टर कैसे लगा सकते हैं और आप लोग ओवरऑल कैसे लगा सकते हैं और आप लोग वीडियो में प्रोफेशन कैसे लगा सकते हैं और वीडियो में आप लोग इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं और फिल्मोरा में आप लोग वीडियो को कैसे स्टेबल कर सकते हैं इस मुकम्मल कोर्स में आप लोग सीखेंगे फिल्मोरा के ट्यूटोरियल्स फिल्मोरा की ट्रेनिंग लेने के लिए आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए